大家好，欢迎来到实盘解码。呃，今天呢，本期节目我们来聊一聊经济数据如何影响黄金的走势，而经济数据是最直接、最不可忽视的因素之一。经济数据影响到央行货币政策，影响到美元和债券价格走势，这导致了黄金投资者给予经济数据高度的关注。 以美元计价的黄金为例，那美国的相关经济数据对黄金的影响是最为重要的，包括了美国的非农就业报告、美国的 CPI、美国的 GDP 以及美国零售数据等。而其他的包括欧元区啊、英国啊、日本啊等相关国家的重要经济数据啊，相对来说是对影黄金也有影响，但并不明显。 那经济数据表现良好，令央行收紧货币政策，比如最为常见的提高利率。利率的提高削弱了作为无息资产黄金的吸引力，这打压了对其投资需求。那举个例子，二零一五年十二月，美联储开启加息周期，就曾造成黄金大跌。 那下面我们就从三大部分来阐述经济数据对黄金价格的影响。那第一部分，我们来说说数据影响力排行榜。从国家而言，最具影响力的当属美国的经济数据。那其次就是欧元区、英国和中国等国家。不过，除了美国之外，其他国家的经济数据对于美元计价的黄金而言影响并不大。美国经济数据中最有影响力的是美国非农就业报告。 美国的 CPI、美国的 G GDP、美国的零售数据，这些数据对于黄金的影响力都在五美元以上，而非农影响力超过了十美元。美国非农的公布时间一般为每月的第一个周五，与节假日会顺延。美国的 CPI 一般在当月的中旬公布，美国的 GDP 一般在当月下旬公布，美国零售数据公布时间在当月的中旬。 那此外，美国的经济数据中，耐用品订单数据、ISM 制造业和非制造业 PMI 的表现也值得关注。若与预期相差很大，现货黄金也可能会出现较大的波动。其他国家的经济数据中，欧元区的 GDP 和 CPI，中国的 GDP 也值得投资者留意。第二部分，我们就来说说。 在黄金走势符合市场预期的情况下，对黄金产生的影响。经济数据对现货黄金的影响主要表现在实际值与预期值的差异上，差异越大，黄金的波动也会越大。预期值一般是路透和彭博等媒体对经济学家的调查中值和平均值。 若美国经济数据好于预期，那将打压黄金；若数据不佳，将提振黄金。此外，欧元区和中国数据对黄金的影响是同向的，也就是数据靓丽将提振黄金。这一逻辑主要体现在欧元区数据靓丽提振欧元，打压美指，从而利多金价。 例如，某次非农数据增幅为二十点九万，好于预期值十八万，失业率也降至百分之四，前值比如百分之七，那薪资年率表现也好于预期。在这种情况下，数据可谓是非常靓丽。那对于黄金短线，很有可能会产生十五元的跳水行情。 那非农的表现呢？应该综合来看，只关注非农就业增幅并不对。那有时候呢，薪资数据的表现也起到了关键的作用。那第三部分呢，就是有时候黄金的走势和数据表现是背道而驰的。那现货黄金价格的走势和数据的表现，并没有看起来那么简单。市场的逻辑并不总是。 美国数据靓丽，黄金就下跌；美国数据不佳，黄金就上涨。经济数据对黄金价格的影响要综合考虑当时的背景。如果当天黄金下跌趋势很强劲，即使美国经济数据不佳，短线提振黄金，黄金可能很快逆转升势，转而下滑。反之，当黄金上升趋势强劲时，也是同样的道理。 比如某次非农数据表现非常的糟糕，当时公布的非农增加九万人，比预期的十八万人增幅相差甚远，而同时的薪资数据增幅也下降。那在这种情况下，黄金短线上冲，很快就回落，并且在之后延继续延续弱势行情，震荡下行，跌势进一步扩大。像这种例子也是非常常见的。 所以总体来说，黄金在消息面上面重点还是关注美国的几大经济数据。好了，本期节目就到这里，希望您能够支持我的节目，为我点击订阅、点赞、转发。如果您有什么好的建议或意见，可以在留言区给我留言。谢谢大家，我们下期节目再见。